ТТК, то есть между Садовым и ТТК, и дальше в пределах МКАДа, от ТТК до МКАДа, то опять же он попадает скорее в нулевую модель. Дальше опять же действует а, место жительства. И, в общем-то, заканчивается должностью влияния в пользу нулевой модели, а именно вторая должность. Это у нас менеджер. То есть менеджер опять же, скорее попадают в первую модель, хотя это влияние уже достаточно слабое. А вот руководитель уже попадают в первую модель. Менеджер в нулевую, руководитель в первую образование в еще большей мере толкает, условно говоря, человека в первую модель. Неполное среднее. Материальное положение. Ну, из двух, учитывая, что был фильтр, а у нас два материальных положения. Это, соответственно, низший уровень из двух – он тоже толкает в первую модель. Должность 3 и 4. Это госслужащие, насколько я помню. И служащие офиса тоже толкают, причем в наибольшей мере. То есть вероятно здесь 5 с лишним раз выше даже в 6 с лишним раз, учитывая, что это в проценты переводится, потом считается вероятность, даже в 6 с лишним раза выше, чем для тех, кто не занимает должность госслужащего и служащего офиса. Вероятность попадания в первую модель. Э, допустим, что нас интересует какой-то профиль, и мы хотим понять, следует его отнести в первую модель или во вторую модель. Сейчас возьмем произвольный профиль Вот, допустим, экспонент номер 1104. Мы хотим понять, какую модель следует его определить. Для этого мы должны запустить регрессию с нашими предикторами. Этими. И посмотреть сохраненный предсказанную группу. Первая или нулевая. Запускаем.